ゆりこたえがです皆さんこんにちはイギリスに行く前とあと実はミラノとナポリに行きました今回は、まあ、またイベントゲストとして呼んでくれましたなんですけれどもとりあえず動画へどうぞンどうも バニーがこんにちはこんにちはこんにちはできたえっと今はミラノのドアモの近くにえっと食べてるんですけど私のね頼んでたのはニョッキとゴルゴンゴルゴンゾーラチーズブルーチーズを頼みましたこんな感じです美味しそうちょっとちっちゃいけど美味しそうゴルゴンゾーラチーズのニョッキはねなんか普通のパスタと違ってこのパスタはまずはフレッシュ でこのパスタはポテトで作ってますでチーズかオイルのボルゴンゾーラを、まあ、クリームの感じになってますだからなんかなくても実はすっごくお腹がもうパンパンになるから結構おすすめしたいと思いますいただきますおいしいまたドアモに来ましたすごいでけ でけかっちーすげえなで今日はよくわかんないけどあのフェラーリのイベントがあるからみんなそのフェラーリの T シャツを着てなんかそこにいるみたいなんだけどイエーイ暑い超暑い超暑い はい、かわいい。めっちゃ可愛い子だった。今どうしたの？高校一緒だったの友達です。この前も動画も会ってたんだけど、ミラノ旅で、そうずっともうずっと一緒です。 <laughs> ずっと一緒です。おはようございます。今セレアルノに着きましたなんですけど、電車はこんな感じです。 今日は準備して明日と明後日2日間イベントのお客様と MC を、ー、やらさせてやらさせていただきました頑張りますイエーイこんにちはユーロなんですけど今ソレミエントに来てますでもう6時ぐらいなんだけど結構人が多いメインの ピーチじゃないんだけど、なんか、今日、今日は何日だっけ金曜日、金曜日。I can see! すごい、かわいいファンも会いました。うわ超みんな軽い。もう、着いたばっかりでビール飲むって聞かれた。やべえ、オイタリア。ガーツおちょっと日本が見えますよ。ルー、ルーテ、ホーツ、あれ何が書いたかわかんねえ。 すごいジャーマンエールで書いてるなんか足の下に足の下にだよすごくねやばいえ何が入ってる生服とかも売ってるみたいだねかわいい面白いキツネ道場道場なんだろう道場えー、これかわいい折り紙じゃんすごい こんな感じみたいです明日のスランはめっちゃ面白いオッケーかっこいいかっこいい ッチのコスプレをやらせていただきました鉄拳サイの公式コスプレイヤーとしてすごく頑張りたいと思って鉄拳のトーナメントもあるので応援していただきますよろしくお願いします Thank you. Uhum. 今からコンフェレンスをやりたいと思いますが結構いろんなファンがお待っててくれてますよしでは ovviamente ok ci sono 9時までらしいんですよやばいもう辛すぎてで今は8時ぐらいなんですけどみんな結構なんか賑やかでステージやったりとかゲームしたりとか話したりとかでなんかゲストを回せる よしアンティパスタが来ました全部魚の料理ですいや美味しそうやべえ美味しそうでこのアンティパスタはなんかあの食べる前のものですよよしえっ、ー、とメインディッシュパスタですかどれスパイヨスパイヨスパイヨというのパスタです あの、バスケトレートに似てるんだけど、スコイオはちょっと違って、で、アサリ、トマト、プレッツェモロ、プレッツェモロなんだろう、これ。あー、バジリクみたいと、エビと、このスパゲッティはね、超太い。超太いんだけど、これがあって、 まもこっちの方が合ってるんですね。本物のスパゲッティ、こんな太さがあるんだ。イタリアのパスタ一番美味しい。マッセは当たり前だと思うけど、いただきます。What I like so much gyoza and udon. Oh yeah. And ramen. あ、るからな。うん、美味しい。マジで美味しい。なるほどね。日本と違って、全くクリームじゃないんだけど、 結構味がしっかりして柔らかいけどなんか一番説明難しい当たり前けど美味しい便利的だうんうんまあ、みんなイタリアに来てください。もう最後これ。最高。ごめんね、必ず太るから、これ。 最後のフィーダーイエイえ結構暑くてで人数がめちゃめちゃ多いんだけど今日は MC として頑張りたいと思いますレッツゴー Iberico Pain, Sino Cash, Viva, Nossa Copa, Pro Star, Cash Royale, é Cláudio Enrico Tiger! Leonardo, grazie! Un sacco di costumi. Il mio preferito, quello di 5 se la mia skill eh, hai un punto particolare che vuoi dare, mami? Grazie Alessandro per essere stato con noi. Ringraziamo anche un'altra persona che qui dietro di noi. Sta ingrenando la nostra interprete. Grazie Marco ha ah, potuto fare da, da interprete con la nostra... La videocamera è per il canale giapponese Yuriko, quindi se volete fare un saluto al Giappone... Un saluto E andateci, ve lo consiglio perché... ごい綺麗めっちゃ自然すすごいスタッフが <laughs> すごいまあ暑いやなあまたファッションスクール綺麗なんか本物の白の中のイベントをやってるってな感じいいね このアレクサンドラこの町の一番の大きな漫画ショップだからお店があるイメージとその、まあ、今日はゲストとしてコスプレヤーとしていろんなグッズとかその他のキャラクターはその本が作ってる人のあの、まあ、公式コスプレイヤーっていうかそのスポンサー PR とコスプレイヤーもやってます。 いめっちゃいいねこれ本物ハンドメイドのへえー、ソニックのやつもあるんだかわいいねえやっぱりなんかまあどこでもそうだけど超エッジのフィギュアだよこれ面白いいいね買い買いたいって言っても日本が <laughs> あのこの前このみたいなパパ このコスプレとかファッションの学校に行ったり。え、かわいい。それはシティパンク。イタリアにも超大人気。日本はまだまだだけど、イタリアイタリアは、まあ、必ずスティパンクとコスプレは一緒ぐらい。イベとか。 なんか全然そんなくない今 bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao <laughs> どうだったえ、楽しかったやっぱりその違いとかわかるそのイベントの結構食べ物も美味しかったし結構雰囲気コスプレのイベントの雰囲気もすごく楽しかったなんですけれども皆さんはどうでしたかぜひコメントしてくださいあとはいいねも押してチャンネルを登録もよろしくお願いしますまたねありがとうバイグラッツー